سماء بيروت لوح من الرمادي الواضح لا يلونه سوى عبث الطائرات سماء من هيروشيما في وسعي أن أتناول طبشورة وأكتب على اللوح ما أشاء من أسماء وتعليقات ماذا سأكتب؟ لن يمروا كتبوها نموت ليحيى الوطن كتبوها نسيت الأبجدية لم أتذكر غير حروف خمسة باء ياء راء واو تاء بيروت El cielo de Beirut es una pizarra ceniza que solo colorea el pasatiempo de los aviones. Cielo de Hiroshima. Podría coger una tiza y escribir cuantos nombres y comentarios quisiera. ¿Qué escribiría? ¿No pasarán? Ya lo escribieron. Morir por la patria. También. Hiroshima. También. Se me ha olvidado el, el abecedario. Solo recuerdo seis letras. B, E, I, R, U, T, Beirut.